なんだなんだよ、さっぱらから。おはよう。おはよう。あれ母さんは散歩に行った。今日はとっても調子がいいって。大丈夫なのかうん。ゴーとホロが一緒だから。そうか。お歌。どうした大丈夫か歌。歌は置いてけぼりで泣いてるの。どうして置いてけぼりなんだよ。たまにはね。若い男子とデートがしたいって <laughs> 焼けるバカ野郎自分の息子じゃねえかそう言ったお母さん綺麗だった歌お父さんと一緒にデートするかジュちょっと一回フラットはい忙しいああ感じ悪あら you. Go get. 俺もかよ。恥ずかしがらないの。y ュッ二人とも男前。ママに感謝するのよ。黙っててもモテる顔に産んであげたんだから。 けどねその顔はせいぜい成人する二十歳までよその後は自分のしたことすることが顔に出てくるからあくどいことをしたらあくどい顔にいい男の子は損とか得とか考えないで行動しなさいかっこいい方を選びなさい痩せ我慢でも何でもいいから っつけなさい男の子はカブトムシ人から間違ってるって言われても自分が正しいって思ったら進みなさいそうしていつかこじ開けるバーそれゾウだろゾウああでも悔しいこんな男前の息子たちを いつか誰かに取られちゃうかと思うといやいやなんだそれねえ手つなごうよいしょゴーも恥ずかしいし チリチリチリリこうしていると僕たちはお母さんのお腹にいたことがわかりますまだやってんのかバカ親父近所迷惑だって다가오는마을축제때큰북을치게된고 하지만가르쳐주던아빠테치오가더연습에빠져있습니다でも本当どうしちゃったのかな太鼓も音楽だからえあ内緒にしてたんだったわね何いい加減言っちゃっていいかしらねさあ何もったいつけてお父さんねああ見えて 그 모습을 지켜보던 엄마는 아이들에게 아빠가 과거 클럽에서 밴드를 했었다는 이야기를 해줍니다. 네, 네, 네. 클럽은? 누사, 메신 고기 브리드 했어라. 에? 우와. 뭐? 尊敬の眼差しよ。 それ吹いてみて、うん、ねほらイエーイーイエーイ緊張してきた、頑張れちゃんと福岡。 疲れ様ですどうしてホロに聞いたんですおはようございますあそしていつも同じものを頼むってチョコレートパフェかしこまりました昔ならああいうバカどもは見過ごしておかなかったんだが情けないが体力が衰えるにつれて 考えも変わっていった思わなければ腹も立たないいやそりゃチリッとはくるさじゃあやっちゃいますかえ2対2ですよごめんなさいあいやいや後のことお願いしますえと言っても 別に今まで通りでいてくださればいいんですそれは私じゃなくてあの家で大人なのはお父さんだけですからどんな時でも冷静にいや哲夫が子供たちのことも心配ですだけど一番心配なのは あの人ですあの人が心配です壊れてしまわないかとまさかだから不安ですあの人が壊れてしまい家族がバラバラになるのが そうですか仕方ねえじゃん行こうぜもう始まってんだから私も後で行くけど歌のことお願いねはい

まだ痛いずっと留守番でいいのうんじゃあお母さん行っちゃうわよえお母さんほら じゃあほらも治ったわね けど本当に良かったの大学特別何か目指してたわけじゃないし後悔しないしない行く方が絶対後悔するのそうやりたいことはうちのことしててもどこにいても見つかる今じゃなくても人生長いから 少なくともうちで私は必要なのこの年で必要とされるなんてすごくないかな私ってば偉いねやだそんなことないですよ実際電車に乗って東京に行こうとするまで思わなかったし、うん、あら治ったの早かった 僕たちね虹色の戦士なんだそれ俺が考えた虹色あと2色オレンジと紺色の2人が見つかれば揃うんですそれでおばさんのさ病気という雨雲はさーっと消え去って幸せの虹がかかるってわけそう私のためなのみんな心配してくれてありがとうでも私のことは大丈夫よ もうすっかりいいのそれよりホロのことお願いねずっと仲良くしてね友達でいます嬉しい時も苦しい時も悲しい時も一番近くで互いに支え合っていきます <laughs> めんなこれ痛かったろ友達か親さ探したんだけどいなかった何悪い分かんないああ書くもんだろ書くもんこの中に くりしたねえお母さん来てるんだってあああでもなんか歌がお眠だから先戻るってえ疲れた歌ほらお部屋でねほらお茶入れるからお湯沸かしてはいこれあんたちょちょちょちょちょおしっこジョジョジョジョ 母さんおはいこちらおじいちゃんおほどうした今日はお祭りでおじい